в этом теле И если я уже пою эту песню И если бронь бесконечна в этом отеле То почему остальным посетителям тесно И если правды придумали люди Другие люди этой правде не рады Когда я слышу скандалы и ссоры Пою им песни о том, как мы сюда попали Мелочь превратились, глупо потерялись И никто не ищет, просто заигрались Отстояли веру, страхи победили Никому не легче, все о нас забыли не заказывал праздники пышные Я не встречал там Иисуса и Кришну Я слышал о том, что ему одиноко В этой вашей вселенной без единого Бога Я не заказывал праздники пышные Я не встречал там Иисуса и Кришну Я слышал о том, что ему одиноко В этой вашей вселенной без единого Бога о тебе и обо мне, как то, чего уже нет Оставим след моральных ценностей друг другу в завет И будем жить по траектории потерянных лет Для вечной жизни мы останемся теми, кто много Я не заказывал праздники Если я уже рожден в этом теле и если я уже пою эту песню И если бронь бесконечна в этом отеле То почему остальным посетителям тесно?